Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Hunter Zero Yang akan men-unboxing paket dari grup Deadsec. Jika kalian pernah main game Watchdog Kalian pasti tahu grup ini Dan kali ini saya mendapati 4 paket dari grup Deadsec ini Dan pengirimannya juga dipisah-pisah Di sisi kiri ada paket dari si cepat Dan di sisi kanan ada dari JNE Oke, sebelum dimulai silahkan kalian klik tombol di pojok kanan atas ini buat support channel teman saya. Dan tentunya siapkan dulu kopi atau cemilan sebelum menonton. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dengan paket yang kecil dulu. <coughs> Maaf kalau suaranya patah-patah. Maklumlah, ma mikrofon murah. Nah, sudah terbuka kita buang saja eh, eh. <coughs> nah sudah terbuka ternyata eh kayak pisau bener pisau Smith and ah Smith apaan kita buka supaya lebih jelas namanya kita mainin dulu seperti biasa Nah, desainnya tidak seperti pisau pada umumnya dan ada peluitnya juga. Kita tiup. <laughs> Oh, jadi intinya pisau ini dibuat untuk orang yang suka traveling ke gunung dan fungsi peluit ini mungkin buat manggil teman-teman kita yang jauh namanya Smith and Wesson eh bukannya Smith and Wesson persenjataan dan pisau ini terlalu kecil buat ukuran persenjataan <clears throat> kita tes lumayan tajam oke kita simpan saja Oke, kita buka yang besar. Masih dari si cepat. eh duh kena gak Oh, enggak jangan pakai pisau ah <clears throat> bahaya nah sudah terlihat headset lagi punya stok dong Hmm, berisik anjing motor nah aduh pengemasannya amuradul saya kasih nilai 6,5 saja Eh, pakai mati segala. Sony Extra Bass kita buka ini apaan isinya <clears throat> wah tripod lagi anjir tapi ini oh besi sekarang kita buka headsetnya iya yeah. Ye, asu. Malah gelut sama lampu. Sorry. Hehe. <laughs> Kita jauhin kameranya. Nah. Wush. Apaan tuh? Ada kresek. Oh. Dapat holder sama mic lagi. Mic clip on. Uh, punya stok dong. Dan ini dia lumayan lah. Punya stok. Ah, namun sayang sekali ada tombolnya Dan juga stereo. Eh, saya punya ini nih. yang ukuran sedang Hmm, maaf sensor Soalnya ada nama asli saya hmm. Pulpen Pulpen mana pulpen Eh ini Ada yang ketinggalan Dapat aux splitter lagi Tapi warna putih Pulpen mana pulpen pulpen Oh ini Nah kita pakai pulpen ajaib jos jos jos jos jos jos jos bet nah kita ambil saja <coughs> wah topeng jir dari topeng dedsek hmm, kirain besi lumayan lah daripada gak ada dan sekarang kita buka paket yang paling besar oh iya btw saya dapat semua paket ini dari toko yang bernama Plata Plata Promo. Eh, ini ada kos tangan. Pakai. Ya? <clears throat> oh iya. Dapat dari toko Plata Promo. Nah, tuh ada namanya Plata plomo. oke kita buka oh iya kita tes lagi pisau ini apakah benar-benar tajam atau tidak kita buka di eh, bagian depan saja di sini kita tujus Tujus. ya ya mete apaan ya mete <coughs> uh enak belah duren malam hari Wah bener ini tajamnya gak bohong waduh dibungkus lagi ini bener nih pengemasannya aman sangat aman saya kasih nilai 8,9 lah uh ada dompetnya nih thanks lah plata promo dapat bonus lagi have a nice day terima kasih lagi Waduh, di sini ada lagi tempelan. Thank you. Ya, terima kasih juga. Eh, maaf, sobekin. <coughs> Aduh, sobek beneran. Kita tak eh Weh, anjir, ini ternyata di luar dompetnya kirain di dalam nempel gak nyadar anjir kita apalah uh gak bisa saya sebutkan hmm, dompet kecil ini membuat anak-anak lumayan lah buat pajangan <clears throat> oke okay, ini dia I am Deadsec nah you're Deadsec Deadsec will give you the truth do what you will maaf iklan <clears throat> iklannya parah amat okay. yes akhirnya bisa dapat juga barang yang paling saya idamkan Aduh. lumayan lah kita cek ukurannya M oh M <clears throat> ini ada nya, simpan saja mundur mundur mundur eh ini lupa hmm? belum dibuka gak ada yang spesial kita langsung pakai saja NANI hehehe <laughs> sorry <clears throat> nah seperti biasa kita review dulu ini dia holder dan ini dompet semua juga tahu itu dompet eh, eh. kita tutup dulu kita buka tripod uh, mic dulu hmm, kali ini berbeda ternyata mic clip on nya ukuran kecil dan kabelnya juga bukan serat-serat kain ini kabel sintetis biasa <coughs> masukin lagi dia tripodnya hmm, ini dari besi lumayan dingin uh, kuncinya juga bagus beda dari yang waktu itu soalnya itu murahan hmm, kita pasangkan berisik motor acik hmm, ini aux splitternya oke kita beres-beres dulu guys sekian video dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang tidak enak dibaca maupun didengar jika kalian ingin request sesuatu silahkan isi kolom komentar di bawah gini aja gitar bersuara Dead video selanjutnya. DedSec will give you the truth. Do what you will.